शादी सादी तेरे से चल कर लेते हैं मैं तो कब से सोच रही हूँ दूधो ना भूतो पर <laughs> तू तो बड़ी जल्दी मान गई शादी के लिए इतनी उम्र तो निकाल ली ना तेरे बिना What do we see? প্রেমে পড়া বারণ কারণ